Привет всем! А, сегодня очередной выпуск «Где провести зиму» и говорим про Кюрасао и Бонайры. Прошлый выпуск был про Арубу, голландскую территорию в Карибском море, а, на юге рядом с Венесуэлой. А, Кюрасао и Бонайры – это там же. Это два небольших острова, они меньше по, по всему меньше Арубы, и потому они вместе, Кюрасао и Бонайра. Хотя это разные территории. А, итак, это вот типичная голландская архитектура. Это Вильямстад, а, столица Кюрасао. Мы начинаем с Кюрасао. Вот есть такой, э, такая симпатичная картинка э, с моря. Такая Голландия в тропиках. А, эти острова, и Аруба, и Кюрасао, и Бонайры, они не вулканического происхождения, не кораллового. Это как бы продолжение южноамериканского континента. И там э, такой рельеф плоский, э, засушливый, и сама природа там гораздо скромнее, чем на других Карибских островах, э, которые чаще всего вулканические. Соответственно, там есть гора, лес, и так далее. На Кюрасау, так же как и на Арубе, есть казино, но их меньше и они скромнее. А вообще все, а, что есть на Кюрасау, это такая копия того, что есть на Арубе, но уменьшенная и упрощенная. Нет таких отелей и так далее. Зато есть а, вот такой огромный нефтеперерабатывающий комбинат. Рядом Венесуэла, основной Э, основная страна, где покупает что-то Кюрасао, это Венесуэла, и это что-то, это нефть. То есть э, вот этот гигантский нефтеперерабатывающий комбинат, он снабжает э, горюче-смазочными материалами, скажем так, большинство Карибов. Говорят, что на экологию это никак не влияет, и я склонен этому поверить, там какого-то запаха не почувствовал. Но там есть э, такие домики старой колониальной архитектуры. Э, есть ну, такая экскурсия по Кюрасао, по старым колониальным делам. Э, там, э, так же как на Арубе, строят дома, виллы. И ценник тут немножко пониже на Кюрасау. Ну, вот такие вот особнячки. Ну, опять же, это тема в основном для голландцев и прочих европейцев, немножко для американцев. Номера, ну, вот такие неопределенные. Нет какого-то символа, э, как надписи на Аруби или как э, фламинго на Бонайре. Вот это музей, музей еврейской иммиграции на Кюрасау, оказывается, такая была. И вам там на Кюрасау все будут предлагать ликер водить по факториям, где его разливают. Есть какой-то знаменитый ликер с кюрасау, вот дегустация, он разноцветный, в бутылочках, Но ну, я не любитель ликеров, может быть он и вкусный, не знаю, ну вот, это у них такое, местная экзотика, <clears throat> местный сувенирный товар, ликер кюрасау. То есть выпускаются вот, подарочные варианты, там с этими картинка с домиками и вот эти набор вот этих а, разноцветных бутылочек. Ну, это на любителя. Ну, с пляжами тоже гораздо попроще, чем на Арубе. Есть некоторое количество вот таких заливчиков, э, таких пляжей, но до них надо ехать транспортом. А, и а, песок не такой чистый, как на Арубе, то есть песок с э, обломками э, кораллов и как бы условия немножко не такие. Есть фламинго, вот это да, вот, сказать, достопримечательность такая. И они в достаточно таком близком доступе, их можно видеть. Э, вот я с удовольствием фотографировал. Э, то есть вот э, фламинго там достаточно много. Вот они. Почему-то голову все спрятали. Разрешение на съемку не давали. Ну вот это, если говорить о каких-то природных достопримечательностях, то вот это, пожалуй, фламинго. А так особо там ничего больше нету. А, и в целом, а, что сказать а, про Кюрасау, туда, да, приехать, может быть, на неделю отдохнуть, туда приехать на экскурсию какую-то, но там оставаться, там, ну, какой смысл, когда есть Аруба? Ну, Кюрасау, по-моему, это худшая Аруба. Ну, а зачем нам выбирать худшее, когда можно выбрать лучшее? Вот это Банайры. Это у нас флаг Банайры. Банайры, ну, это вообще как бы странный остров. Его выделили в отдельную территорию, отдельная административная единица. Его как-то рекламируют, но там население вообще всего вот этого, ну сказать, квази-государства 16 тысяч человек. Вот когда население 16 тысяч человек, ожидает чего-то, ну вот, вот так вы видите э, все сами. Э, там добрая половина острова занимают заповедники. Там экзотика, Э, вот это кактусы сейчас вот вы увидите, это крупно, ограды из э, кактусов. Вот так. <laughs> Вот э, это мне понравилась идея, очень такая интересная. Ну, и, соответственно, вы видите природу, то есть это суровая такая пустыня, это такая кактусы и всевозможные вот такие растения непритязательные – а вот. Ну вот, из них, оказывается, можно сделать забор. А, оригинально. А, и тоже по природе, ну, в общем, вот вы видите, вот это природа Бонайра. Соответственно, туда приехать на экскурсию. Там рекламируется как место, где очень много фламинго. Но что интересно, на Кюрасау мы видели больше фламинго. Там вот эти дикие ослы, есть, а, там есть а, дикие козлы, а, и там есть еще дикие лошади. Ну вот, э, все-таки фламинго, так сказать, щелкнуть удалось. Ну и, ну и все. То есть там чисто такая экскурсия, посмотреть на животных и, и делать нечего. Вот, вот это такие пляжи. Вот это нас привезли туда, вот говорит, это пляж ну какой то пляж, там вот это обломки кораллов, э, какая то камни и ничего такого а в плане отдыха. Это чисто экскурсионный вариант. А там почему-то эти кораллы нельзя с собой брать, потому что это какое-то там достояние у них, ну, не знаю, что это за достояние. А во всяком случае, вот одного дня на Банейр, на Банейр вот этим, э, вполне достаточно. Вот видите, на номерном знаке там фламинго, вот, то есть делать там, ну, как бы даже, даже неделю провести я бы, я не знал бы, что там делать. Там нет толком ни пляжей, нет никакой, никаких достопримечательностей. Ну, на Осликах посмотреть и посмотреть там, попытаться увидеть фламинго. Но, да, на Кюрасао можно посмотреть фламинго, но с большим Э, комфортом и с большими возможностями для времяпрепровождения. А в целом э, и Кюрасау, и Банайра – это такие экскурсионные варианты, и они не, не годятся, по-моему, для э, длительного пребывания зимой. Рядом Аруба, и этого достаточно. Успехов!